喝水，就放在它的嘴角旁边，然后像喂药一样把水挤进去，因为怕它脱水。好的，像这样在嘴角，轻轻，然后它就会，嗯，喝进去了。 再喝一次，好的。要睡觉。 是我们的救命恩人，我们的生命就掌握在他的手中。那我直接放弃。 <laughs> 不行，不行。 把脚趾这样张开。